नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य हितैषी हितज्ञ हित करने में तत्पर और समर्थ यदि मुस्लिम तंत्र में कोई व्यक्ति हो अथवा राजनीतिक खेमे में कोई व्यक्ति हो तब मुस्लिम उसकी बात अवश्य सुने और उसके बताए गए मार्ग पर अवश्य चलें कदाचित ऐसा नहीं है तब हमारी बात अवश्य सुने और हमारे बताए गए मार्ग पर अवश्य चलें नारायण